hello viewers I Nakul Arora welcome you back to another video of tax for wealth last time जब एमएसएमई e की वीडियो आई थी तो आप लोगों का एक मेजर क्वेश्चन था एमएसएमई लोन्स e और दूसरा क्वेश्चन था MSME business ideas well friends MSME business ideas कोई भी बिजनेस जो उस कैटेगरी में फॉल करेगा उसे एमएसएमई बिजनेस e करा जा सकता है हालांकि आपकी रिक्वेस्ट पर कौन कौन से बिजनेस आप परस्यू कर सकते हैं उस पर हम एक और वीडियो फिर कभी देते हैं आज हम बात करेंगे एमएसएमई लोन्स e के बारे में यानी कि वो डेट जिससे आप अपना बिजनेस चला सकें किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है राइट फंड के दो ही सोर्सेस हैं इक्विटी या डेट इक्विटी जो आपकी जेब का पैसा है और डेट जो कि आप बोरो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एमएसएमई e को लोन्स पर इंटरेस्ट एडवांटेज इंटरेस्ट एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारी अदर एडवांटेजेस भी दी जाती हैं यानी कि एमएसएमई e अगर एक लोन अप्लाई करती है तो जैसा कि हमने बात करी थी वो लोन कोलेट्रल फ्री होता है हसल फ्री होता है और क्विकली प्रोसेस होता है आज हम बात करेंगे उस एमएसएमई लोन e को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए अरेंज करने पड़ सकते हैं चलिए बात करते हैं सबसे पहली बात करते हैं कि क्या है एडवांटेजेस इस एमएसएमई लोन e के एक एमएसएमई लोन e को अप्लाई करने के सबसे मेजर एडवांटेजेस हैं इजी एंड क्विक फाइनेंस आपको अवेलेबल होता है लगभग around up to thirty lakhs आपको फाइनेंस इजीली अवेलेबल होता है अंडर एन एमएसएमई आपको quick collateral free hassle free easy processing मिलती है in time as low as 24 hours 24 घंटे से भी कम में एमएसएमई लोन्स प्रोसेस हो जाते हैं फ्लेक्सी लोन्स करके एक सुविधा उपलब्ध होती है जिसमें कि आप अगर लोन अप्लाई करते हैं लोन मान लीजिए आपको सैंक्शन हुआ बीस लाख का आपने यूटिलाइज किया मात्र पांच लाख तो आप सिर्फ पांच लाख पर ही उसका इंटरेस्ट देकर चलेंगे ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है क्योंकि आप लोन तो कभी भी सैंक्शन करा लेते हैं बट फंड्स की जो यूटिलाइजेशन है उसके होने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कभी आपको पाँच लाख आज चाहिए दो लाख कल चाहिए तो जितना यूज़ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट भर के चलेंगे जो कि हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं चाहेगा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की इसके अंदर आपकी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि मैं बात करूंगा कि अलग अलग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए पर बेसिकली सिर्फ तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स जरूरत है आपको के statement of your bank account और प्रूफ ऑफ बिजनेस विंटेज आपका बिजनेस कितना पुराना है उसका एक प्रूफ आपको लगाना होता है ये तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके अब बात करके चलते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कब होंगे वो चाहिए होंगे on the basis of the kind of loan for the purpose of your loan that you're applying for एक एमएसएमई लोन e चार पर्पस के लिए अप्लाई किया जा सकता है first to invest in the firm's infrastructure second meet the working capital requirement रोजमर्रा की जरूरतों के लिए install new plant and machinery जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ही हमने लास्ट वीडियो में सुना था डिसाइड होता है कि आप एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हैं तो उसमें और इन्वेस्ट करने के लिए भी जो आप लोन ले जो है आप लोन ले सकते हैं कोई भी ओवरहेड्स कई तरह के ओवरहेड सेवरल ओवरहेड्स पे करने के लिए भी आप एक एमएसएमई लोन अप्लाई कर सकते हैं क्या बेसिक क्राइटेरियाज हो सकते हैं एक एमएसएमई लोन e को अप्लाई करने के तीन साल पुरानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन e अगर आपके पास है आपकी एज 25 से 55 साल के बीच में है यानी कि जो इंडिविजुअल एमएसएमई बिजनेस में रजिस्टर्ड है वो 25 से 55 साल की उम्र का है और तीन साल से इस बिजनेस में है आप एमएसएमई लोन e को अप्लाई करके एमएसएमई लोन e की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं बात करते हैं सिबिल की सिबिल यानी कि वो वो संस्था जो कि बताती है कि क्या आप लोन्स के लिए एलिजिबल हैं और कैसा किया आपने परफॉर्म अपने पिछले लोन्स पर तो मिनिमम क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए साढ़े सात सौ with no default seven hundred fifty of credit score on CIBIL and there should be no default जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रीजन और डिफरेंट चीज़ों के लिए आप एमएसएमई लोन e ले सकते हैं हर तरह की रिक्वायरमेंट में आपको बैंक को एक ही चीज़ तो प्रूव करनी है कि आप लोन वापस रीपे कर पाएंगे और ये लोन जिस नाम से आप ले रहे हैं ना आप उसी लिए यूटिलाइज करेंगे अब according to your requirement of disbursement आप कैसे प्रूव करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे एडिशनल जो कि आपको फर्निश करने पड़ेंगे for the particular MSME loan requirement चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सीख करती है यानी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है जैसे रॉ मटेरियल यानी कि आपका इन्वेंट्री इन सब के लिए जब आप लोन लेते हैं तो उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन उसमें आपको एडिशनली तीन साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी तीन साल की आईटी रिटर्न्स तीन साल की balance sheet profit and loss of all sisters and associate concern जितने आपके एसोसिएट्स हैं ना उनकी भी स्टेटमेंट्स आपको देनी होगी सीएमए डेटा जो कि आप यूजुअली uh, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाकर आप उसे प्रिपेयर करा सकते हैं याद रखिए सीएमए डेटा पे हम डिटेल में वीडियो कर सकते हैं बट सीएमए डेटा जब आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन लेते हैं और जब आप लोन लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए सीएमए डेटा में माइनर चेंजेस होते हैं उन माइनर चेंजेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद स्टैचुररी क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके अलावा ऑर्डर बुक यानी कि की परचेज ऑर्डर्स आपके पास हैं जिनके लिए आप वो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन करेंगे उसके अलावा सेल्स टैक्स असेसमेंट का ऑर्डर यानी कि अब जीएसटी आ जाएगा तो जीएसटी के असेसमेंट का आपको ऑर्डर वहां पे लगाना होगा लीड बैंक का असेसमेंट नोट आपके पास होना चाहिए साथ ही साथ कोलेट्रल्स वैसे हमने अभी बात करी कि collaterals MSME loans collateral free होते हैं बट कभी कभी आप बड़ा लोन अप्लाई करेंगे तो कोलेट्रल भी तो रखना पड़ सकता है अगर है तो कोलेट्रल की डिटेल्स भी आपको दे के चलनी पड़ेगी बाकी अपने एसोसिएट्स और सिस्टर कंसर्न्स की डिटेल्स भी आपको देनी होंगी इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं ई लोन e को उसके अलावा अगर आप अकाउंट टेक ओवर कराते हैं यानी कि एक लोन लेस एक लेट्स ज्यूम आपका एक लोन है बैंक ए में अब आपको वो लोन टेक ओवर कराना है बैंक बी में अब आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी देने होंगे यानी कि एनओसी पहली बात तो वो जिस बैंक से आ रहे हैं वहाँ से एनओसी लीजिए कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आप लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी लाख का एक्सपोजर वहाँ पे था यहाँ फोर्टी लाख अलाउ करते हैं तो 20 लाख बीटी हो जाएगा और नेक्स्ट 20 लाख आपको इस बैंक में अवेलेबल होगा इसके अलावा क्रेडिट रिपोर्ट एग्जिस्टिंग बैंक यानी कि ए आपका जो बैंक है वहाँ पे आपको उनकी क्रेडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और आपके अकाउंट स्टेटमेंट पिछले पूरे एक साल की एक साल की पूरी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करनी होगी आइए बात करते हैं जहां पर हम अप्लाई करते हैं टर्म लोन यानी कि कैपिटल गुड्स के लिए मैंने अभी बात की थी चार रिक्वायरमेंट्स वर्किंग कैपिटल की बात हम कर चुके हैं एक रिक्वायरमेंट थी अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करते हैं वहां पे क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि बैंक सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप लोन पे परफॉर्म कर पाएंगे उसके लिए बैंक को ना आपकी इनकम से ज़्यादा एक और चीज़ में इंटरेस्ट है आपके कैश फ्लो में कितना आपके पास कैश अवेलेबल है तो बैंक आपसे क्या मांगेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके अलावा बैंक को क्या चाहिए आपके पास फंड कितना है तो बैंक को चाहिए आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोजेक्शंस और ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि लेट्स से कि आपने कोई कैपिटल गुड्स लिए ये बहुत एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है मैं इसे थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर वो सौ सौ की कैपेसिटी है तो पहले दिन ही आप सौ बना के बेच देंगे फिर तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना लेट्स से कि आप पहले दिन पचास बनाएंगे अगले साल में आप 60 की कैपेसिटी अटेन करेंगे उससे अगले साल 80 तो आपको बताना पड़ेगा पहले दूसरे या तीसरे कौन से साल में आप ब्रेक इवन अचीव करेंगे और एक मिथ में आपका और ख़त्म कर देता हूं लोन्स में कभी भी ये मत मान के चलिए कि आप सिर्फ प्रॉफिट में है तभी लोन मिलेगा आप शुरुआत में ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट करते हैं और बैंक्स आपको ब्रेक इवन तक कवर करके चलते हैं ब्रेक इवन के बाद भी कवर करके चलते हैं तो एक ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि पहले साल में दूसरे में या कौन से साल में जाकर हम अपना ब्रेक इवन अटेन करेंगे उसके अलावा डीएससीआर की रिपोर्ट आईआरआर की वर्किंग सीए का सर्टिफिकेट फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कि प्रमोटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है क्योंकि बैंक चाहेगा कि हमारा पैसा तो ले रहे हो कि आपने अपना वाला पैसा लगा दिया जो कि आपका इक्विटी कंट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट कि प्रमोटर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है उसके बाद मशीन की cost quotation installed capacity raw material जो जो उसमें रिक्वायर्ड होंगे मार्केट सर्वे उसके बारे में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का स्कड्यूल यानी कि कब मशीन लगेगी कब आएगी कब इंस्टॉल होगी और status of various clearances required अब हर मशीन के साथ अलग अलग क्लियरेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है मान लीजिए कोई फूड से रिलेटेड मशीन है तो आपको एफ से अलग क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो जितने क्लियरेंसेज आपको चाहिए ना उसकी स्टेटमेंट आपको एक रिपोर्ट में फर्निश करके देनी होगी एमएसएमई लोन अप्लाई करने के टाइम पे उसके अलावा अगर फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोन ले सकते हैं अगर फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए लोन लेते हैं ना सबसे पहले बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान सबमिट कराइए उसके साथ एस्टिमेट आर्किटेक्ट एक एस्टिमेट बना के देता है आपको कितना खर्चा इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराने में आएगा वो एस्टिमेट सबमिट कराइए उसके बाद स्टैचुरी क्लियरेंसेज जैसा मैंने मशीन में बताया ना बिल्डिंग में कौन सी क्लियरेंसेज होंगी एनवायरमेंट की पोल्यूशन की या कोई भी अदर एप्लीकेबल क्लियरेंसेज वो क्लियरेंसेज की रिपोर्ट आप जाके सबमिट कराइए उसके साथ साथ पावर और वाटर सैंक्शन की इस बिल्डिंग में पावर और वाटर आपको प्रोवाइडेड होगा जब ये सब प्रोवाइडेड होगा तभी तो वो बिल्डिंग ऑपरेटिव हो पाएगी और आपके बिजनेस में काम आ पाएगी और कोई भी क्लियरेंसेज जैसे कि एक्सप्लोसिव लाइसेंस एक्सेट्रा यानी कि अगर आप एक्सप्लोसिव बना रहे हैं बूम बूम बूम तो आपको उसकी क्लियरेंस रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी और अगर आप रॉ मटेरियल के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको purchase pattern quantum and value of import and domestic purchases कितना आप इंपोर्ट करते हैं कितना डोमेस्टिकली परचेज करते हैं वो आप बताइए और इंपोर्ट लाइसेंस अगर आपके पास है तो और कितना टोटल परचेज आप करते हैं under letter of credit lead time required और डी एज पर in case of the letter of credit उसके अलावा एडिशनल डिटेल्स जो बैंक गारंटी अब बैंक गारंटी अगर एमएसएमई e लेता है तो वहां पे कुछ और एडिशनल डिटेल्स आती हैं यानी कि पहली कौन सी गारंटीज और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी ये एमएसएमई कंज्यूम e करके चल रहा है उसके साथ साथ बिट बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिटेल्स जो बिट बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटी डिटेल्स सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं उनकी डिटेल्स आइए अब बात करते हैं term loans and working capital facilities for complete project report to be submitted including the following by the new entrepreneurs ये है न्यू प्रोजेक्ट्स यानी कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप टीएल सीख करते हैं या आप एक बड़ा लोन सीख कर रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तो projections of balance sheet profit and loss presumptions made for profitability projected cash flows projected fund flows break even analysis फिर उसी तरीके से D S C R I R R C A का सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको बताया I T return and personal balance sheet of promoters अब मैंने क्या कहा ये नया प्रोजेक्ट है तो नए प्रोजेक्ट की अपनी तो आई टी रिटर्न होगी नहीं बट जितने भी उसके प्रमोटर्स हैं उनकी personal I T R plus उनके बैलेंस शीट्स आपको सबमिट कराने पड़ेंगे कोई बेसिक स्टैचुरी अप्रूवल्स अगर हैं कोई रॉ मटेरियल की डिटेल्स हैं मार्केट का सर्वे इम्प्लीमेंटेशन का स्केड्यूल और details of collaterals waiver applicable जैसा कि हमने बात की थी हमने आज डिस्कस कर लिया है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप एक साथ कंपाइल अप करके जब आगे डालेंगे तो आपको एमएसएमई लोन e मिलने में आसानी रहेगी एमएसएमई बिजनेस e के बारे में मैंने आपको बता दिया है लगभग हर बिजनेस एमएसएमई e में रजिस्टर हो सकता है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हम उस पर एक डिटेल वीडियो कर सकते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके क्वेश्चन का आंसर थी जो आपने पिछली वीडियो में पूछा कि एमएसएमई लोन उसके फायदे और उसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है सो so गाइज ये था आपका आंसर जुड़े रहिए टैक्स फॉर वेल्थ के साथ और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ जुड़िए ना टैक्स फॉर वेल्थ से आप टैक्स फॉर वेल्थ को अप्रोच कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन अर्जेंट है प्लीज़ कॉमेंट्स में उसे अभी पोस्ट कीजिए thank you so much see you in the next video